Willen und so verschwinden auf nimmer, nimmer Wiedersehen. Okay, ja bitte, der nächste. Ähm, Meine Oma putzt mit Ketchup. Die Ketchup die Zähne. Meine Oma ist eine ganz verdeckte Frau. Zahnbürste, das ist eine Bratwurst. Meine Oma hat eine Zahnbürste, das ist eine Bratwurst. Ist eine Bratwurst. Ist eine Bratwurst. Meine Oma hat eine Zahnbürste, das ist eine Bratwurst. Meine Oma ist eine ganz verdeckte Frau. Mein, mein, meine, meine Oma hat, meine Oma hat ein Moped mit Hühner drauf hinten. Ah, meine Oma hat ein Moped mit Hühner hinten drauf. Hühner hinten drauf. Hühner hinten drauf. Meine Oma hat ein Moped mit Hühner hinten drauf. Meine Oma ist eine ganz verrückte Frau. Hähnchen blutet, warum? Und der ist tot. Was ist mit dem? Die ist tot. Mein Hase ist auch tot. Mein Hase ist auch tot. Meiner. Mein Hase ist auch tot. Ehrlich? Und Omas Katze ist gestorben. Oh nein. Und Omas Katze ist gestorben. Kinder ist Kinder. Heute Beerdigung hier. Hm? Ha? Nein. Das ist ja traurig. Wo, wo war das denn? Weiß ich auch nicht. Okay. Da meine Nee, ja, ist bei dir auch noch was gestorben? Nee. Nee, dann will ich nichts hören. Heute will ich nur Sterbenachrichten haben. So. Habe ich jetzt voll Bock drauf auf die traurigen Nachrichten. Das ist richtig traurig. Du bist nicht dran. Du bist nicht dran. Du bist auch nicht dran. Wir wollen jetzt ja gemacht. Gestorben. Ist auch traurig. Am besten machen wir jetzt mal eine Minute die große Stille. Jetzt sind wir mal alle. Kannst du mich, kannst du mich auch hören? Ja, und was habe ich gesagt? Jetzt wollen wir mal an all die Tiere denken, die gestorben sind. Eine Minute lang mit Schweigen. Kinderminute natürlich. Ich brauche noch vier Sekunden, aber du schaffst sie nicht. Doch. Jeder denkt an sein Tier, das gestorben ist. Eine Kinderminute lang. Ab jetzt. Tschüss, Tier. Bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen.